देखिए जो प्रोग्राम हम लूप की मदद से बनाते हैं हो सकता है उसको आप रिकर्जन से भी बना पाए लेकिन जो प्रोग्राम आप रिकर्जन से बनाते हैं उसे आप लूप की मदद से बिल्कुल बना सकते हैं यहां पर देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमने लिखा है इसमें कहीं भी लूप नहीं लगाया और ये प्रोग्राम रिकर्सिव नेचर का प्रोग्राम है और फिर इसको यहां से रन करवाता हूं मैं कंपाइल करवाया और फिर यहां से रन करवा लेता हूं तो ये रन हो गया तो ये कुछ इस तरीके से रन हुआ है और आप इस प्रोग्राम में बार-बार मैं दिखाना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी लूप नहीं यूज हुआ है